Ba, mm, elkarrizketatu ditugun enpresa buru gehienak Euskal Estatua sortzearen alde daude. Hala ere, mm, e, jarrera hori ez dute adirazten e, arrazoi ekonomiko engatik, baizik eta arrazoi politiko engatik. Hau da, estatu independiente bat eukin nahi dutelako daude Euskal Estatuaren alde. E, hori dela eta, pentsagen ezake, kontra daudenek ere, arrazoi politikoak dauzkatela, eta ez hainbesterako ekonomikoak, ez? Ta, bueno, galetzen diegunean zergatik e, edo zer eskatuko lioketen euskal estatuari, ba, nahiko erantzun orokorrak ematen dituzte, ez? Ba, e, ikerkuntzan inbertitzeko, hezkuntzan inbertitzeko, eta ez hainbeste arrazoi enpresarialak, ez? Euren enpresentzako edo e, e, euren enpresei begira. Ikusten dituzte ostopo batzuk, ez? Halako prozesu bat e, abiarazteko. Prozesu horiek alde batetik eh, barne mailakoak izango lirateke, hau da, Euskal Alderdiek elkarrekin lan egiteko duten interes eta gaitasun ez aipatzen dute, ostopo moduan, eta kanpora begira ere Espainiaren eta Frantziaren jarrera, kontrako jarrera aipatzen dute oso ostopo garrantzitsu moduan. Horregatik, eurek nahiago lukete Espainiarekin eta Frantziarekin eh, adostutako prozesu bat izango balitz. Ez? Eh, alde bakarreko independentzia aldarrikapena baino hala ere e, enpresa buru hauek uste dute gaur egun munduan nagusitzen den globalizazio ekonomikoa eta, eta interdependentzia ekonomikoa dela eta e, Espainiak eta Frantziak euki lesaketen eragin hori ba, neutralizatuko litzatekela ez mundua Ba, munduan estatuek benetan daukaten boterea ba, gutxituz joan dela eh, joan delako azkenengo urteotan e, garrantzitsutzat emoten dute Europar batasunean jarraitzea. Eta baita ere euroan jarraitzea naiz eta garrantzitsu gutxiago eman e, horreri.